هیچ حسی مثل آزادی برای آدم لذت بخش نیست بله دوستان بالاخره انتظارات به پایان رسید و به قسمت آخر فرار از زندان GTA V رسیدیم اگه قسمت های قبلی رو دیده باشید میفهمید که چه بلایی سر این سه تا احمق اومد و چه نقشه برای فرارمون کشیدیم امروز بالاخره از این زندان لعنتی فرار میکنیم و میریم خونه اگه قسمت های قبلی رو ندیدید لینکشو بالا و توی description میذارم حتما قسمت های قبلی رو ببینید بعد اینا رو ببینید like و sub و کامنت و حمایت هم فراموشتون نشه اگه دنبال ویدیوهای سریالی و داستانی و چالشی از GTA V هستید حتما channel ما رو subscribe کنید ای بزرگوار بزرگوار بلند شو بلند شو چی چی شده پاشو وقت رفتنه من میخوام بخوابم نمیخوای بری بیرون نه باش نه من بهت غلط کردم وایسا وایسا بله، غلط کردم غلط کردم بریم بریم بریم آها <laughs> باز شد آره فرانکلین بیداری آره بازش میکنم آه تو هم باز شد بیا خب. تی تریور باز نمی کنم هه بازش کن ببخشید باشه بیاین دنبالم از اینجا میریم بیرون خب بچه ها از اینجا میریم بیرون بیاید بیاید بیاید بیاید بچه ها بیاین از اینجا میریم بیرون بودو بودو بودو بودو پشت سرت هم نگاه نکن چه غلطی میکنی؟ نصف شبی بگیر بخواب دیگه اینم که داره هنوز تبل میزنه به بقیه چی؟ اه چی؟ این کسخولا چرا اونجوری کردن؟ <laughs> چی؟ اونم تونست بره داخل یعنی چی بابا هنوز به کندن ادامه میدی احمق ما داریم فرار میکنیم بود آقا بودو بار بودو بودو بودوید بریم بیرون بیرون ویلا این منو ندید کدوم گوری هستید شما ای پا کجا نین احمق ای وای ویلا اینجا این که ترسیدم بابا ای ریدم اول اینکه Cenab Selvoğlu'na من دارم یه چی ای وای پوفیوزه نخور آه گروم ساق لاشی بمیر اه بستشه بزرگوار آره ببینم خوبه یکم بگاره بیاید بچه ها همش باید من را باز کنم تو کدوم گوری هستید خب بیاید اینجا خب خب اونجایید تون جون چه بدنی داریم بابا الان وقتی این چیزا نیست از اینجا بریم بیایید دو من بیایید سری چراغا رو خاموش کن چشم چراغ خونه چی چی چی این رفکنه دیگه بیاید بیاید بیاید بدوید نباید کسی بفهمه بدوید آقا بدوید به هلیکوپتر کجاست نمیدونم به تو چه میدونی آخه نمیدونم خب چه بدم آخه اویلا وای وای وای باش برو برو آروم برو بکشش آروم نمیخواد از همینجا میزنم هیت شات میشه <laughs> همه تیکرم بزرگ با رجب هیت شاتی برو بابا صبح از خودش اسلحه خریدم خب هلیکوپتر خب طبق چیزی که مایکل گفت هلیکوپتر باید سمت شمال باشه شمال مال ور میشه نمیدونم بزرگ گردن چه غلطی میکنی هیچی بابا خفشو به تو چه بیاد بیاد بیاد بیاد بیاد آروم آروم و بی صدا بدوید بدوید باید بریم سمت سمت شمال بدوید بدوید بدوید آقا بدوید مایکل ساسه ای چی چی صدای چیه؟ وای وای فهمیدم فرار کردین فرار پلیس بابا این هلیکوپتر لعنتی کجاست لاش پیدا شد اینجا <laughs> پیدا کردیم بودو بودو تو هلیکوپتر روشن کن تا اونا بیان باشه بودو این احمقا از اینجا میره بیرون احمقا <laughs> بدوید بدوید بدوید بدوید آفرین از اینجا میریم بیرون یالا بزرگ تیک آف کن میدونم بالاخره فرار کردیم برو برو برو برو برو برو برو برو ای بار بزرگوار بزرگوار چرا نقشه من بود دمت من محمد بریم بریم بریم بریم بریم او بیلا او کدوم باید بریم برو برو برو او کجا یا خدا هلیکوپتر پلیس چیکار کنیم برو برو قرار بود بریم شمال زندان یه دونه فرودگاه هست استو ببینم شوزون فرودگاه لعنتی وای دارم میزنم برو برو بشین اونجاست باید به اون فرار کنیم بیا پایین اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا اینجا فرود بیا فرود بیا رو رو داری چه غلطی میکنی آقیدا فرود بیا فرود بیا فرود بیا چه فرود اومدنیه پیاده شید سریع بدوید Bobilo! بابیلا بابیلا ماشین کو هاش ایول ماشین رو گذاشت اینجا یه پرشی هست بدوید بدوید بدوید سوار ماشین شید احمقا بدوید دیگه بیا بیا بالا زود باش سوار شو احمق تریور اینا رو بگیرید اینا چیه؟ این اصله هست چی اصله؟ ایول ایول مایکل گذاشته نه؟ آره آره خب بزنید مثل خر نگاه نکنید خب خب برو برو برو امید از برو میان بزنیدشون بزنیدشون برو برو فقط بومشون کن وا به ایلا میخیختن اونجا وای رفتیم رو میخوانم نه نه نه خدا شکر نرفتیم فرار کن بزرگوار احمق مثل گاف بایی نستید شلیک کنید برو برو برو برو برو میخ نداشتن که نه نه نه نه تیراندازی کن مایکل مایکل چیه؟ فرانک مثل احمقا نگاه نکن تیراندازی کن دور بزن دور بزن برو به سمت برو به سمت شهر آبین اونجا میخ گذاشته بزنید وای وای وای بابا چی ورزشه دل زندان نمیتونیم به فرار کنیم برو فقط بزرگوار وای در و مالمونم ریز بزرگ راه گزارش میکنه اوبیلا چی چی چی چی کار میکنی؟ برو به سمت چیز شهر دوستانتوس زود باش باشه بگو مهد حولم نکنی بگو کردم مثل این که خدایا شکرت بابیلا چی؟ اشل ریدم تو رانندگیت بار ملت الان روزا بیریخته ساکت بزن این آشکالای عوضی رو هرچی میتونی بکش از اینا فرانکلین وای نستا بزن برید برید برید فقط برید وای وای وای وای آره، درست بزرگ با تو بلدی چیکار کنی بابا من ساکت میگم کار بچه برو برو برو برو بر ای وای بزنید اون شلاوسو این سیریش کیه چسبیده بمون زدینش آفرین بابا دمت گرم با چرا خفم میدونی اورنم خود من میدونم لازم نیست چی به من بگی یعنی چی ای وای ای وای بچ اینجا خب فعلا گممون کردن از روبرو داره میاد برو چی کار میکنی آه چی کار میکنی احمد؟ بابا من به ساکت شو اشمام حاجی برو برو برو ایول بابا از چه را ایول ایول آقا گم شدن نموسم پشمام عجب حرکت خفنی زد بزرگوار که؟ فرار کردیم از زندان ایول خب نمیت جون آه بزنیم این بغل چیکار کنید سیگاری روشن کنیم ببینم بابا بزرگوار نه دیگه پیاده شید بچه ها بیاید اینجا خب کنار ماشین قطار لعنتی نیاد به چخ بده هممونو نه نمیاد سیگار روشن کنیم چیکار میکنید؟ چی دیگه من یه سیگار روشن کنیم ایول ایول ایول اوخی اخ چه سیگاریه فرانکلین تو هم سیگار میکشی؟ خیلی خوب خیلی خوش گذاشت بچه ماشینم که داغون کردی دوره دیگه به درک بابا خوب سیگارمونو بکشیم و بریم خونه یکم استراحت کنیم بابا خسته شدیم از اون زندان لعنتی دمتون گرم خب مرسی بچه ها همونطور که میبینید سریال فرار از زندان ما اینجا به پایان میرسه و اگه سریال دوست دارید بیشتر براتون میذارم حتما تو کامنت ها بنویسید لایک کنید ساب کنید حمایتمون کنید و یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار نگاز